Джингл трек, джингл трек, джингл бит and Гря. DJ Archie is to sing for the one December day. Let's go! Happy New Year, да, с Новым годом. Он точно будет лучше, чем вчера. На улице снег, прекрасная погода And I'm happy как никогда это Jingle track, jingle track, jingle beat and tech DJ Yarf used to sing 41 December day oh, да. Кончилась четверть, и я хорошист so Гуляю по ПГ, довольный жизнью Новогодние каникулы только начались Begin. А прошла как будто бы неделя Jingle track, jingle track, jingle beat and tech DJ Yarf used to sing 41 December day Нарядили елку, но под ней что-то пусто Уже как неделю готовлю подарки ССМ и Паша поздравили круто А вы еще не знаете, чей я тайный Санта Джингл трек, джингл трек, джингл бит and текст Need your keys to sing for December day Конечно нет проблем, когда продакшн наши Лизы Интеллектуалы Великие. и команда просто класс Спасибо Даше, Маше, Саше, Паше, Поле, Миле, Ире, Владе, Лере и Арине Что бы я делал без вас? Jingle track, jingle beat and tag DJ Архи used to sing it December day Зацепилась эта мысль, как на елке мишура И как будто на погонах новогодняя звезда Как во сне она сияет и летит, чтоб показать Фиолетовое чудо, я не знаю, что сказать Джингл трек, Джингл трек. Поздравляю! Ну, в принципе, да, это прикольно было.